Lia? Oh, Lia. Wan, Bunda. Nyan Mi, ditanya aku ber, Alhamdulillah, kan pergi rahmat Allah kan kalian juga juga. Ya. Nyawa kerja lagi lupa karunya ke kada boleh ya. Nyo tipi hang kemah ti dah waji. Nah, ha, yang ke lagi abah merasa aju, tak minta aju lah em pun dah lah, teman ji lagi nyan. Dah nang manji hindu. Nyakanya di mana mak? Rencana lah, ada. Melantau ke di mak? Ini apa yang nampak minta kerja? Aku mampu kerja. Bah ini orang mantang. Kami tahu apa kerja. Bapa lain pun yang je ini. Kami sepak dengan adik ini. Ya, Abang Hai lagi bunda pegah. Ini kerja antik kibang kamu ini. Dua dengan bunda anak Suhaira. Nampak lah minta kerja abang ini, mak? Tidak, Bapak. Tunggu-tunggu raya. Ilai hanya. Ya, bang lagi pindah pegah. yang ni jaga dia untuk tinggal kamu dua dengan pindah. Rumah lagi nya untuk nak hai pak nak pegah. Man, ya kita terima mana mak? Nanti tes ja, ayah nak buat tunggu raya. Kadang kita terima. Pasti kita terima. Macam doa, macam juga kita terima. Tes je. Tiban bahasa na. Jadi mana lagi mi pegah lagi abi pegah. Jadi menyemenan ni Hasna Ini ubah kata yang baik pilih ni Dia ada kibar respon ni Benar ni Toko Syek Ti Jangan kena sihat Bagah oh. you kan, ya. Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan Ukuran dua, dua kamu lelet. Kabe-kabe kamu lelet dua. Nanti kamu kapok macam-macam. Pilih dek. yang sopan ini ada yang ngomong suka pun. Mana aku dengar dia buka apa awak kat Hanam. Ada orang kan mayang tapi. Dengar nah memang. Ida orang Hanam dukung lagi. Kabar awak kak. Dia cakap orang memang ada. Juga dia ujian ada. Kakak menang uh, duduk dah kena. Penuh pelabang memang pergi tak? Uluai, uluai bude. Mau kah bude, dua jenah. Eh, sama dua kena mulai jamun. Hmm, jadi jadi putar lah, abis. Dari dia menang. Ya dia menang. Dia pecah aku dia. Dia pecah aku. Aku aku ngap. Dia pecah aku dia. Baik kat klik ile, kat dengar ile. Aku aku pecah aku pada klik. Kenapa aku kat klik? Kau dia. Ya. dengar le babe. Eh, iya bang PI jangan nangis dulu. Dengar bunda dulu ngomong. Oh, baik baik. Oh, ada klik ni. Iya, bang. Jangan nangis. Kajut. Orang kena apa-apa baru ke? Ya. Untuk awak lalu minta awak kerja. Dia dah kemah leh. Nenek mau main pecah aku, aku pecah lau ni. Kau pandai aku pecah. Man. Makasih, kau dengar ile dia habis pega, habis awal kau klik. Yang nampu sapu kau klik le, kau dah dengar apa aku? Iya bang, dengar dulu. Kan Bang Bi dah lama di sini, enggak mungkin dipecat sama aku. Ah, anak aku klik, anak aku pun klik. Kau kah, kau pandai klik dalam kau iem kau menolak. Kau dulu nak. Mapo ada dalam ni kamu aku. Eh, eh. Ah, aku. Eh, ini aku nak pegang baru aku. Untuk yang aku. nak yang dirawat. Kan ada dua ke? Kak Aik kan fikir kan? Oh, ngon. Oh. Dia pegang ngon. Bukan dia pecah aku. Mana kau pecah ni? Bawa tu Hana binti dong dayong. Ba, nak orang jajak ni ke rumah lah. Lalu hmm. ayung nak. Dia pegang ni yang lebar ngon lah. Oh, benar? Ya. Kali pulang apa? Nah, nak buat kerja. Kau ngelong. Aku dong. Dung tepik dah dong nak rumah kat yang oh. ni. Dayong kata. Mau kau kerja arunya empat ke empat tuli dah pun? Eh, dong ni aku nanti. Tahir dong ke. Tapi sampai jawab dia. Oh, kau kaji benar. Ha? macam macam kerja menan nikah nyak cukup chef jak aju kena udah pu dah berapa bulan ni kan ni ha ajak aju ajak aju ya api kerja dia menan ah, dia dah kepu yang dalam dah ni api kupu api kerja kat kada nama teh dengan tu pun nyak ajak dia dia kupu api je je pun tak kena mana ni Nya. Walau pi, kirim peng di bulan tidur sudah. Dah nak mengan. Yo nampaknya guna kita apa ya. kan? Nanti tunggu tengkurin. Enggak nak. Nampak betul mu. Enggak kalau dia juga. Assalamualaikum. Oh ayam. Let's Waalaikumsalam. Oh, ayah aku. Saya kena bawa ya? Namun dia jumpa bawa bendera di cara ada kepala bayarnya. <laughs> Oh, oh my God, aku. Yeah. sakit biasa. Oh, oh, alah kat nyala tu. Alah alah kat jok. Kejap Alah jok macam sapu winan. Takkan susah lah. Ni bang susah. Abang nak jok luar nanggro nak kita kerja. Pegang ni mana but. Ni nak punya kerja lah, nak bak tunggu lunggu bak kerja bantu kuraya. Nak ke pegang? Betul bang? Nak. Betul nak? Betul. Eh, ni nak ganti lunggu-lunggu ada bak abang tu. Betul betul. Anak kebeli semua. Anak kadu semua kan ke mana ya ya ke jadi muno kan bunga yang pajai mu kan ada garu mro biru lah kau gay kan kau kan yang pi ada dara apa yang kau rumah Ya, jadi kan kubur tahu berarti gua enda mana ada orang gua jupeng gede pada gua yuk. Oh, pada gua jupeng. Ha, jadi menurut ya kan? Ya kan? Kita orang bi, ini tuh gua yuk cukup kami. Gimana dengan tuhan gua? mana ya kah jadi dah dah jawab nombor nombor raya ada adon ni kira ni tuli lah dengan awak nak kira ada eh dah lah. lah, ya kah lu bagi pada arman dino dah jaju dia dia nak nombor raya rumah oh pada ya ambil ya dah dino kan ah, berarti kan buat job aktiviti dan nak balik macam. cukup berat bang bang bang Nari. Mana ambil bapak memberi kepegah bapak tak kuat rakyat dan perlu orang kerja. Kemudian pegah mak.

nyo blang kalua atau kalua blang nyo ni mati nyan kubuai di dalam blang kaji dapat dia memang Tak berat untuk urusnya, kerja aja. Assalamualaikum bro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh ma Toke di nago Oh ma ni agak Jamai di o Waduh Malin tak boleh Pekah, mau piuh, piuh Duk, duk,